spilling kostar Íslands samfélag háar fjárhæðir á hverju ári. Spilling þýðir að allir aðrir þurfa að borga herrið skatta. Píratar hafa alltaf barið skegg spillingu og við ætlum að halda því áfram. Sköpum raunveruleg verðmæti, ekkert kjartaði.